what's up guys this is Amit और आप देख रहे हैं अमित फिटनेस तो देखिए गाइज आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है अपर बॉडी पुलअप्स देखिए गाइज ये एक डिफरेंट प्रोग्राम है ये कटिंग बेस्ड प्रोग्राम है तो आइए गाइज ये हमारी पहली एक्सरसाइज है जो हम स्मूथ मशीन पर लगा रहे हैं जो कि फ्लैट बेंच प्रेस है तो देखिए गाइज इसके मैं इसके जो हमारे सेट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं इसमें हमारा जो पहला सेट है वो फोर्टीन रैप का है एंड दूसरा है वो थर्टी और तीसरा है गाइज वो ट्वेंटी और जो हमारा जो फोर्थ सेट्स है वो हमारा टेन रैप का है देखिए गाइज हम इसमें अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने वेट को इंक्रीज करेंगे जिसमें हम अपनी रेपुटेशंस लगाएंगे तो देखिए गाइज ये हमारी हमारा दूसरा सेट है जिसमें मैं अपना वेट इंक्रीज कर रहा हूँ इसके हम तीस रैप लगाएंगे तो ये देखिए गाइज मेरा जो बैलेंस है वो अच्छी तरह से है और देखिए गाइज हम स्मूथ मशीन पर इस वर्कआउट को करेंगे ताकि हम कोई भी चीट ना कर पाएँ जिससे हमारा माइंड मसल कनेक्शन अच्छी तरह से बना रहे तो देखिए गाइज ये हमारी चेस्ट की है जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं डम्बल फ्लाई देखिए गाइज ये हमारे डिफरेंट सेट जो हमारे दूसरे एक्सरसाइज है उसके जो हमारे रैप रैप रेंज है वो थोड़ी डिफरेंट है देखिए गाइज हम इस एक्सरसाइज के सिर्फ ट्वेंटी रैप्स लगा रहे हैं और इसके हम दो ही सेट लगाएंगे और अपने वेट के अकॉर्डिंग अपने वेट को इंक्रीज करेंगे और इस एक्सरसाइज को बिल्कुल आपने अच्छी तरह से लगाना है जिससे हमारा जो माइंड मसल कनेक्शन अच्छी तरह से बना रहे ताकि हम अपनी मसल्स को अच्छी तरह से स्ट्रेस कर सकें और उस और उसको अच्छी तरह से फील कर सकें देखिए गाइस जो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है वो है बारबल शोल्डर प्रेसेस इसके भी हम गाइस जो हम रेप रेंज है वो हमारे वही रहेंगे फोर्टी थर्टी ट्वेंटी टेन और इसके हम चार सेट्स लगाएंगे अपने वेट के अकॉर्डिंग हम अपने वेट को इंक्रीज करेंगे और ये गाइस हम स्मूथ मशीन पर लगाए जिससे हमारा माइंड मसल अपने अच्छी तरह से बना रहे हैं देखिए गाइस जो हमारी जो शोल्डर की जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है साइड जिसके हम दो सेट्स बना रहे हैं जिसके जो हमारे रेफरेंस है वो ट्वेंटी सेट्स है जिसके हम ट्वेंटी रैप ही लगा रहे हैं इसको गाइज आप अच्छी तरह से लगाएं जिससे आप अपनी मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेस कर सकें उसको महसूस कर सकें उसको फील कर सकें जब तक आप माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनाएं अपनी मसल्स को फील नहीं कर पाएंगे तो ये देखिए गाइज ये हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो ट्राई सेप्स की है बार बार स्किल प्रेसिस तो गाइज इसके जो हमारे रेफरेंस है वो 40, 30, 20, 10 रहेंगे और इसको आप फ्लैट बेंच पर लगाएंगे और अपने वेट के अकॉर्डिंग वेट को इंक्रीज करेंगे अपने मसल्स को अच्छी तरह से फील करेंगे जिससे आपकी जो ये कटिंग बेस प्रोग्राम है उसमें आप अच्छी तरह से फील कर सकें तो ये देखिए गाइज ये हमारा स्कल प्रेसेस का दूसरा सेट्स है गाइस जब भी हम अपनी कटिंग बेस प्रोग्राम लगाते हैं तो उसके बाद जो रेफरेंस है वो हाई होने चाहिए ये हमारी गाइस दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स सेट डाउन देखिए गाइस आप मुझे देख सकते हैं मैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर दूसरी तरफ इस एक्सरसाइज को लगा रहा हूँ जिससे जो मेरा ट्राइसेप्स है वो अच्छी तरह से अच्छी तरह से फील कर पा रहा हूँ और गाइस इसके हम ट्वेंटी रैप लगाएंगे और इसके दो सेट्स लगाएंगे अपने वेट के वेट अपने वेट के अकॉर्डिंग वेट को इंक्रीज करेंगे ताकि अपनी मसल्स को हम अच्छी तरह से फील कर पाए तो देखिए गाइज ये मेरा दूसरा सेट्स है और जो कि लास्ट सेट्स है इस प्रोग्राम में गाइज हम छः सिक्स एक्सरसाइज लगा रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हैं और ये हमारी guys upper body pushups workout है तो गाइज आप इस प्रो इस एक्सरसाइज को फॉलो करें जो मेरे भाई हैं जो अपनी बॉडी में कटिंग बनाना चाहते हैं ये एक्सरसाइज उन भाइयों के लिए है तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट वर्कआउट में जो कि हमारा होगा अपर बॉडी पुलअप्स जिसमें हम बैक बाइसेप्स एंड ट्रैप्स की एक्सरसाइज लगाएंगे तो